各位老師同學好啊！隨住個疫情咧不斷咁加重啦，我哋停課停下有一個禮拜，停下一個禮拜啦。卡洛斯咧本身就教音樂同埋教科技，教嘅嘢咧平時係唔係好需要翻轉課堂？但係喺咁嘅非常日子咧，連我都要用埋 Zoom 嚟教學啦。本身咧我就諗住拍個 Zoom 嘅介紹片，講一啲基本嘅視像嘅常識，估都估唔到有成幾千人睇喎。 咁即系话呢件事咧，真系帮到好多童工噶。咁既然系咁咧，今日我再深入啲啦，讲多少少 Zoom 嘅功能，希望大家喺网上课堂度都可以利用到啦。提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。嗱，其实上一次条片出咗街之后咧。 都有老師校長問我，我點解無端端要揀 Zoom 唔揀其他嘅軟件？嗱，我自己就好少用視像會議或者視像教學㗎。但起碼我記得仲有老大哥 Skype 啦，嗯，有聽過有誒 Microsoft Team 啦，嗯，另外仲有 e o o s 啊、Webex 啊咁樣。而喺我哋學校咧就唔使錢可以用 Google Meet Google Hangout。咁因乜事上一次我一用就用咗個 Zoom 咧？ 其實 Zoom 咧真係有齊所有視像會議軟件嘅優點，而且咧更有啲功能係佢自己獨有嘅。嗱，首先咧佢可以用喺唔同嘅平台啦，無論你係用緊電腦啦、iPad 啦、手機啦，你都可以用 Zoom 嘅。所以現時咧香港八大院校咧都係用緊 Zoom 嚟教學嘅。我點樣知？我自己都係讀緊 Kong U 嘅 M at in STEM。 早两晚先至对住电脑上咗三个钟头课，软件呢啲嘢学校学校嘅啫。上完三个钟头课，好多唔识嘅功能而家都识啦。嗱，今日就星期六，卡洛斯咧正要同一班中午嘅音乐科选修生咧去上课。咁事不宜迟啦，立即就教大家点样安排一堂 Zoom 嘅课堂咧。 上一次我哋講過新會議點設定啦，即係話你而家想開會就應該按新會議啦，亦都教過你其他人點樣加入呢个會議啦。咁但係其實你如果準備開新會議又未開住嘅，你可以安排嘅。咁點安排法呢？就好似呢度咁啦。譬如我而家話係中午班嘅 DSE 音樂科 network 嘅一個班，咁我就想而家係二月十五號嘅八點鐘。 咁我就想同佢哋上个钟头堂，基本上咧四十分钟佢就会闹你噶啦。不过咁啊，要唔要密码咧？随便你啦，唔需要密码嘅啫，因为有啲人啊旁听卡洛斯嘅课堂嘅。啊，主持人嘅视讯啊，要嗰节嘅视讯，我希望佢哋打开啦，想睇到佢哋样嘛。咁啊，电话同埋电脑嘅音频我都想听到啦。咁啊，可以入埋落去 Google 日历，我哋提你。如果高级选项里边咧。 仲有其他啟用等候室啊，等啲學生可以早啲入去嗰個誒課室度等你啊。啊，允許主持人進入呢個會議之前，學生加入啊，加入會議嘅靜音自動制會議至本機電腦呢啲自己可以選擇性加啦。跟住就安排啦。安排咗之後，佢自動會幫你將呢個誒會議嘅安排咧放咗喺你個 Google 嘅日历裏邊。咁你而家咧就睇翻你個會議。 排程咧，你就見到啊排好咗啦。喺今日八點至九點咧，會有開會嘅。而另按顯示會議邀請咧，你會睇到晒呢啲嘅 URL 啦，會議嘅 ID 啦。咁其實呢個 URL 咧，我將佢俾咗學生，咁佢哋咧按呢個 URL 就已經會入到去噶啦。複雜啲嘅，你又要俾會議 ID 佢亦都可以。 但係如果你 set 咗密码咧，输入会议 ID 之后咧，仲要输入埋密码先至可以入到噶。咁安排会议方面主要就係咁样嘅啫。首先我主咗个通用嗰度咧，我係启用咗双监察器模式嘅。OK，大家都到啦，一二三四五六七八九十十一个人到咗啦。咁所以呢，我可以一边睇住佢哋，一边可以分享其中個 mon 出嚟。就譬如用呢个分享画面。 我分享呢边，有啲人冇两个画面咧，就会开多一部机啦，或者用 iPad，或者用手机开多个机，或者用两部电脑都得。咁大家多啲睇啊呢个位置，吓左下角呢个位置，呢个位置咧喺视讯设定嘅咧系有好多嘢可以输入噶。啊，大家研究下，因为公用咧实在太多。譬如我头先所讲到通用方面咧，就可以启用双监视器嘅模式嘅。 咁啊，比較好用嘅咧，就係一個叫虛擬背景啦。咁有啲老師咧，咁想俾人睇到自己屋企咧，就可以用虛擬背景嘅。咁虛擬背景係點嘅咧？嗱，你是但揀一個啦，譬如揀呢個。嗱，而家就虛擬背景啦。咁啊，睇唔到我背脊。不過咧，如果你周圍兩邊喐咧，其實咧係會穿崩㗎。中意冇咗個頭；中意啊，冇咗一忽，或者多咗啲嘢嘅。咁咁，我間房係亂啲啫，都不至於。 用虛擬背景嘅，我都系咁樣啊，顯示翻咁 make 下嘅嘅背景，呢邊有 CNC 有工具架，上面有啲繞掛住咁樣。嗱，我哋繼續研究落去啦，即系呢個視訊設定，頭先話有好多好嘢噶嘛。嗱，再望落去，哇，淨係呢行美眼啊，夠得人驚啦，係咪？美眼喎，講笑啊！ 嗱，我哋试下撳下影入俾眼睛。嗱，原本塊面係咁樣嘅嚇，係面蟹曬曬嘅。撳咗美眼啊，係嘛，滑咗好多。哇！依啲對好多靚靚 miss 嚟講好有用啊嘛。雖然我哋難民老狗有冇都冇所謂啦，係咪？咁仲有一樣嘢咧，俾我發現到咧，就喺通用裏邊啊，喺個檢視更多設定，咁呢個我都仲未摸索清楚。所以撳咗佢之後咧。 你發現咧進入咗 zoom.us 嗰個網頁嘅，咁而呢個網頁裏邊咧就好多 setting 喎，我都未一一去翻查，譬如主持人視訊參與者視訊，可能你 set 咗個掣，讓參與者進入時靜音，咁啊所有人一加入嗰陣時全部都唔出聲啦，咁就喺呢個基本設定嗰度設定晒佢就得。聊天中嘅自動應答群組開咗，故自動應答群組嘅喎。 啊！等候室又可以開咗佢，就令到咧，嗯，老師未出現嗰陣時，啲同學可以進入等候室喎。嗱，又有遠端控制，在研木共用期間，共用啲人可允許其他人控制共用內容，即係話學生唔識用部機，如果你教電腦嘅，可以開咗佢，可以遠程控制佢部機喎。咁其實真係嗰個功能好大㗎。咁不過我哋教一課音樂課用唔晒。咁，但係如果有興趣咧。 可以慢慢摸索咯。咁啊，当啲人陆续翻嚟咧，其實誒老師如果要教課堂咧，就可以按呢個分享畫面，咁就分享其中一個畫面俾佢哋。咁喺呢度咧，大家就可以用到呢度嚟教學咯。我係有四個 c o t d 嘅前奏咧，一 c o t d 五 c o t d 六 c o t d 誒四 minor c o t d 係咪呢首啊？ 嗰個係嗰首未來結，嗰首係佢佢嗰首啊！哦哦，未來結，哦，系朱君瑞嗰首。咁我搞錯咗啦。咁呢首係咪二零八四係咪有爵士樂特色？都有啊，都有，都有啲啊。好 w e l y g o o e 咁大家兩位都同意就得啦。嗱，啊，PowerPoint 啊，播片啊，播咩都得噶啦。我都會睇到。好啦，見到佢哋舉手啦，即係有一個功能嘅喺學生嗰邊先見到舉手個功能嘅。 好啦，想同大家学多一个功能啦，吓聊天啦。咁我喺打打字俾大家噶，各位到齐未？未到嘅请举手。咁有啲嘢咧，我哋唔用说话讲咧，就用个群聊呢个同大家倾偈啦。甚至群聊嗰度咧，我仲可以 send 文件俾你哋嘅。痛啊！今晚啊天，当当当当当。 山伯去來痛今天，山伯去來。其實如果廣東話即係我哋平時俗話就，唉，今日白嚟一趟啦。我要個梁山伯，明唔明啊？啊，而仲有一件事想示范俾大家睇嘅，咁就好多老師都冇咁做嘅，就係因為咧，無論係诶 Zoom 啦，或者係呢個誒 Google Meet 等等啦，佢都係可以容許你。 系同一个身份用几部嘅机去进入嘅，例如你用一部电脑开咗啦，跟住又开部 iPad 或者开部手机。嗱，咁做法有咩好处咧？嗱，我哋而家试下先。嗱，譬如我而家将呢个诶 URL 分享俾我自己部手机。咁一方面，我喺电脑度咧就以主持人身份嚟开咗个会议啊。另外一方面咧，我就用手机又进入，或者用 iPad 又进入。 嗱，而家呢邊咧，我就手機進入咗啦。我用 Carlos 零一去進入，加入並開放視訊。好啦，你而家見到咧，其實我自己已經有兩個身份。 咁即系话，我可以用一边嚟观察学生上课，而用另外一边去做其他嘅示频教学，或者诶放诶 k e y n o 啊，诶开电子白板啊，画嘢啊，甚至开一个作曲嘅软件喺度作曲啊，示范啊都得咯。虽然咧 Zoom 咧隻功能真系几多，不过由于我哋咧个个都系倒白头片唔俾钱，所以佢咧就每四十分钟催你收工。 喺呢段時間咧，佢自己做緊 promotion 咧，過咗四十分鐘咧，佢會話 extend 你，但係遲啲一定都會收翻你錢嘅。咁所以如果大家真係想唔使錢用，而自己學校又有晒 Google account 嘅，咁不妨都可以考慮 Google Meet 同 Google Hangout 嘅。點樣用？卡洛斯下次再教你啊！記得 subscribe 加 like 同埋俾評語啊！